ಆಸ್ಟ್ರೋಯೋಗಿ ಕಲಾ ಜ್ಯೋತಿಷ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಉಚಿತ ಹಿಂದೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಹುಲ್ ಅಷ್ಟೋಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೊ ಇವಾಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರು ಹೆಂಗಿದೆ ಮೇಷರಾಶಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೀನರಾಶಿವರೆಗೂ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಯವರೆಗೂ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಆ ಭಾಷೆನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಜ್ಯೋತಿಷ್ರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೆಮಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲವ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮದುವೆ ಜೀವನ ಬಗ್ಗೆ ವಾಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ಇಶ್ಯೂ ಇದೆಯೋ ಆದಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ ರೆಮಿಡಿ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಮೇಷರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೂ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋರಿಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಮೇ ತಿಂಗಳು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋರಿಗೆ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮನೆ ಮೂರನೇ ಮನೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಇವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆದರೆ ಶನಿ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರಗತನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಶನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಕೈಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಇರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಇರೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಇವಾಗ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಥರ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಇದೆ ಆದರೆ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಥರ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಸೊ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿನಲ್ಲಿರೋರು ಹುಟ್ಟಿರೋರು ಯಾಕಂದರೆ ಚಂದ್ರ ನೀಚನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ರಾಶಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಮೋಷನಲ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇಮೋಷನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಡಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲಸ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಅದೊಂದು ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅದೇ ಥರನೇ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇವಾಗ ಪಂಚಮಾಧಿಪತಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಗುರು ಆರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು never given never try to have giving up attitude so ಅದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಟ್ಕೊಡೋವಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗೈಡ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರೋಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋದು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂದ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನೀವು ಇಂದ ಇರಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವತ್ತು ಇರುವಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಟ್ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಈ ಯೂರಿನರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಜ್ಡ್ ಆಗಿರೋವಾಗ U T I urinary tract infections ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡೀರಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಿಂದ ಬರುವಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ ಆಮೇಲೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ಸ್ ಇರೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವಯಸ್ಸ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡೀರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇವಾಗ ಇರೋರೇ ಆಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಯೂರಿನರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅದರಿಂದ ಪಾರಾಗ್ಬೋದು ನೀರು ಕುಡಿದಿರೋ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿ body keep your body hydrated ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಒಳಗಾದರೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ so keep your body hydrated ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೈಡ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವಂಥ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ವಿಷಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಕಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯಗಳಿದೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರವಾಗಿರುವಂಥ ಸಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಶ್ಯೂಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೋದ ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು ಆದರೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೀನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಯ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮದುವೆ ಜೀವನ ಮದುವೆಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಮದುವೆ ಆಗುವಂಥ ಯೋಗ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಡೆಯೇ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇರೋ ಥರ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏರ್ಪೇರುಗಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತದೆ ಆದಷ್ಟು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಬೀಜ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಖಂಡಿತ ಸರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊ ಹಿಂಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಶಿಯವರೆಗೂ ಹೇಳಿರೋ ಅಷ್ಟು ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂಥ ರೆಮಿಡಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಾನ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಏನು ದಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ದಾನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟು ಒಂದು ಹೊತ್ತು ಊಟ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ತುಂಬ ಬೇಕಾರಿ ಇರೋರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡದಿರುವಂಥ ಬಟ್ಟೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಕಾಗಿರೋರು ಕೊಡಿ ಅದು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ದಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಅಷ್ಟು ರೆಮಿಡಿನೂ ನೀವು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದೊಂದು ಎನರ್ಜಿ ಏನೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದ್ರೆ ಆ ಎನರ್ಜಿಗಳಿಂದ ಇವಾಗ ಕುಜ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ನಂತರ ನೀಚ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆವಾಗ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ನೀಚತ್ವದಿಂದ ಕುಜ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತಾನೆ ನಿಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ಆ ಕಷ್ಟ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೇ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯನೂ ನಡೆಯೋದಲ್ವಾ ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಮೇಷರಾಶಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೀನರಾಶಿಯವರೆಗೂ ನಾನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಬಂಧು ಮಿತ್ರಾದಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಯೋಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದ ಆಸ್ಟ್ರೋಯೋಗಿ ಜ್ಯೋತಿಷ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಉಚಿತ ಹಿಂದೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ